Herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Zusammen mit Semir gucken wir uns zusammen äh, südindische Musik an. Äh, das ist jetzt zum ersten Mal mit dir. Ähm, es ist dann auf der Sprache Tamil, äh, also nicht Hindi. Okay. Und ja, da habe ich empfohlen bekommen, wie heißt das Lied? Love Deba. Und ist von 2016, sehe ich gerade. Aber okay, ich bin sehr gespannt. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit Tamil-Musik. Äh, ja, lass uns das mal anschauen. Mal gucken. Oh. Okay, der tanzt. Dieser Schnitt, dieses so, dass man das so komisch schneidet, das ist ja ein Lyrie. Aber ja, das, der tanzt doch voll krass, finde ich voll gut. Oder? Ja, das ja, aber dieses Schneiden ist äh, gewöhnungsbedürftig. Auf jeden Fall hier die ganzen Krühe, Getränke oder was das sein soll. <laughs> Aber schön, wie die da tanzen. Ich finde, die haben irgendwie eine besondere Tanztechnik an im Bollywood, finde ich jetzt irgendwie. Ich weiß nicht, ob es nur so mir vorkommt oder keine Ahnung. I Hey. wow. Interessante Tanztechnik. Die machen ganz schön viel mit den beiden. Ne? Ja. Das sieht krass aus. Ja. Also der kann echt gut tanzen, ne? Das sieht cool aus. Oh. oh. Ich könnte sowas nie schaffen. Krass. Oh. <laughs> <laughs> Das ist so krass, also echt, äh, sowas habe ich noch nie gesehen. <laughs> <laughs> Wie er mit, seinen, mit den Beinen so, sieht echt... Die Hand und dann wieder los und dann wieder runter. Sieht echt so anders aus, so noch nie gesehen irgendwie, keine Ahnung. Ja. <laughs> Aber generell voll viel Beinarbeit. Ja. ja. Mein Gott, wenn ich das vorstellen könnte, ich könnte sowas nie machen. Man kann sich gar nicht auf den Rest konzentrieren, man guckt die ganze Zeit nur auf die Beine. Aber jetzt geht alles ab. Fuck. Gott. Oh mein Gott. <laughs> oh. Wow. Das ist cool. Wow ja, der ist ja richtig guter Tänzer. Hello, hello, hello, hello. Aber ich finde, die haben voll die Ausstrahlung, ne? Sie auch, die lächelt die ganze Zeit wie so ein Honigkuchenpferd. Krass. schlechteste oder so. Was war denn das für ein Ende jetzt? Ja, wahrscheinlich so ein Cut. <laughs> Wahrscheinlich geht es dann mit Filmen weiter oder so. <laughs> okay. oh mein Gott, war das jetzt das Logo? Was für ein Ding? Habe ich da jetzt was Falsches gesagt? steht da? Ja. Okay, jetzt bin ich gerade verwirrt, ist das jetzt Tamil oder Telugu, wenn es so steht. Auf jeden Fall war es nicht schlecht, äh, war gut. Die Tanz, also die Tänze waren echt krass, finde ich. Richtig. Habe ich nicht mal in Bollywood so gesehen. Also, keine Ahnung, ist echt anders da ist halt mehr Oberkörper und Hände und so. Mehr Energie, finde ich auch. Energetisch, energetischer. Ja. Ja, war cool, nicht schlecht. Ja, ich fand es auch richtig gut. Ja, schreibt gerne in den Kommentaren, wie ihr das Lied findet. Kennt ihr noch so ähnliche krasse indische Musikvideos? <laughs> schreibt es gerne in den Kommentaren. Äh, ja, falls euch die Reaktion gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert für weitere Reaktionen-Videos. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss, bye bye.